Часть 1 статья 178 Кодекс Украины об административных правонарушениях. Пункт 4, 3 часть 1, 2, 3 статья 41 Закон Украины о национальной полиции. Внимательно прочитайте эти статьи. Если вы находитесь в нетрезвом состоянии и идете домой, не нарушая общественный порядок, и вдруг вас останавливают полицейские для составления протокола по статье 178 КОАПы. Вы им растолкуете этот закон, который они не знают. Не запрещено алкогольных, слабоалкогольных напитков на разлив разрешена соответствующим органам местного самоуправления в местах предприятий торговли и общественного питания, с которых вы возвращаетесь домой не нарушая общественный порядок. Также согласно статье 41 полицейские заботы закон Украины, о национальной полиции, в части 1 пункта 4 полицейское попечительство может осуществляться по лицу, находящемуся в публичном месте и вследствие опьянения потеряло способность самостоятельно передвигаться или создает реальную опасность окружающим или себе также согласно части 1 пункта 3 статьи 41. Полицейские заботы. Закон Украины, о национальной полиции, полицейское попечительство следствием по лицу, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, передача в специальное лечебное. учреждение или к месту жительства. То есть если вы не нарушаете общественный порядок, то никакого протокола они не могут на вас составить, помимо этого они должны вас сопроводить в лечебное учреждение или к месту жительства. Кодекс Украины об административных правонарушениях. Часть 1 статья 178. Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Распитие пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, скверах, парках, во всех видах общественного транспорта, включая транспорт международного сообщения, и в других запрещенных законом местах, кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на разлив разрешена соответствующим органам местного самоуправления, или появление в общественных местах в пьяном виде. Оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет предупреждение или наложение штрафа от 1 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан. Закон Украины, о национальной полиции. Статья 41. Полицейская забота. Часть 1 Полицейское попечительство может осуществляться по Пункт 4. Лица, находящегося в публичном месте и вследствие опьянения потеряло способность самостоятельно передвигаться или создает реальную опасность окружающим или себе. Полицейское попечительство следствием по Пункт 3 лиц, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи. Передача в специальное лечебное учреждение или к месту жительства. Часть 2. Полицейский обязан немедленно сообщить лицу на понятном ему языке основания применения полицейского мероприятия, а также разъяснить право получать медицинскую помощь, давать объяснения, обжаловать действия полицейского, немедленно сообщить других лиц о ее местонахождении. Сообщение о правах и их разъяснение полицейским может не проводиться в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что лицо не может осознавать свои действия и руководить ими. Часть при полицейском запрещено осуществлять обыск лица, в отношении которого осуществляется полицейская опеки. Часть 4 о применении полицейского попечения составляется протокол, в котором указываются, место, дата и точное время, час и минуты, применение полицейского мероприятия, основание применения, ходатайство, заявления или жалобы лица, если такие поступали, наличие или отсутствие видимых телесных повреждений. Протокол подписывается полицейским и лицом. Копия протокола немедленно под роспись вручается лицу. Часть 5 Полицейский обязан предоставить лицу возможность немедленно сообщить о своем местонахождении близких родственников, членов семьи или других лиц по выбору этого лица.